慢慢来，小心。说真，看你鼻子太大了，太大了，太大了。最后一次，最后一次，哦，第一关准备，第一关分身。有有有。